соңғы қазақ елі міне қара қытай тағы қаптады базардың іші толып кетті қытай қара қытайға чайна дейді толып жүр міне қытайға міне қара қытай сенбесеңіздер қаптап жүр болды ғой жетеді ғой міне қара қытайлар міне өстіп өсіп көзді үйретіп кіргізіп жатыр қытайды міне кетіп бара жатыр чайналар сол біздің билік сорлы болған соң бұлар кіре береді енді ағайындар қалайсыз қаптадым мен

шығып жатыр қытайдың бәрі қаптап жүр қарақтай ағайындар